フィニッシュした時に上の筋肉は伸ばしますそして下側の筋肉は縮めます百秋武道具店の動画剣道をやっているとふとした一言が心にしみることがありますまだコロナの影響が出る前 これは店長が今年の2月に聞いた忘れられない一言です珍しく東京で稽古をさせていただく機会がありその後皆さんで食事会がありました田舎者の私は驚いたのですがその場には八段の先生が6人もいらっしゃってました楽しく食事をしている途中である藩士の先生に参加者から質問がありました先生はどうやったら今でも そのようなうちができるのですか剣道と年齢についての質問でした藩士の先生は年は70代半ばでしょうか答えましたいいですか A さん手の内はね年を取らないんですよ何気なく話されていた一言に衝撃を受けて店長は一瞬お酒を飲むのを忘れましたえ今のってそう まさに剣道の本質を垣間見た瞬間でした素振りをする目的は手の内を作るため今みんなが頑張っている素振りが上手になると手の内ができてきてそれは60歳になっても70歳になっても一生忘れることはないんです素振りには夢と希望しかないですね こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますか今日は素振りをするときに大切な10のことの後半編2本目になります。1本目見てないよって人は先にそっちを見てください。じゃあ早速スタートです。早速ね、えー、今日の話進めていきたいんだけど、その前に一つだけ、1分だけ時間ください。前回の補足です。何の補足かというと、前回こう振りかぶった時に、剣先が 下がりすぎないっていう話したのねこれ下がりすぎる原因もう少しだけちょっと詳しく話させてくださいそれは振りかぶった時に小指薬指左手の小指薬指が緩んじゃってんです緩んじゃってんですここが緩むと剣先必ず下がりますここは緩めちゃダメです緩めないまま上げて下ろすとここは絶対緩めないそしてもう一つはこれもつながってる話なんだけど 振り上げた時にここが緩む左手の小指薬指が緩むと同時に手首を返しすぎるんだよね返しすぎる手首を返しすぎる手首を返しすぎるとほらこういう風に下がってしまいますじゃあ法則はここまでじゃあ早速いきます後半戦で大事なこと1つ目はフィニッシュした時の手の高さです手の高さっていうのは右手は肩の高さ左手はみぞおちっ って言われてます。溝落ち。溝落ちどこって人は、ここ触ってて、柔らかいとこ。柔らかいとこ。ここが溝落ちです。パンチされたら息できなくなるとこ。ここが溝落ち。だからフィニッシュっていうのは、右手は肩の高さで、左手は溝落ちなわけです。まずはここまで。そして続けていくと、 右手はフィニッシュした時に上の筋肉は伸ばしますそして下側の筋肉は縮めます縮めます一瞬縮めるこっちを縮める上側は伸ばすこういうイメージです一瞬で一瞬そしてそしてさらに細かいことを言うと フィニッシュの状態の時には右手も左手も下の3本指小指薬指中指っていうのはビシッと決まらないといけないですふにゃふにゃしてちゃダメですビシッと決めないといけないさらにもうちょっと突っ込んで言うと右手は親指人差し指中指を軽く締める感じです締める感じです締める感じ上伸ばして下締めて締める一瞬締める感じ という感じですねフィニッシュの状態をもう一回見直しましょうそして2つ目に大事なことなんだけどこれもまたフィニッシュの姿勢なんですよフィニッシュの姿勢これでどこまで切るか っていう話なんです。これは素振りの時にはイメージするんですよ。イメージする。自分と同じ身長の人が目の前に立っている。その相手のどこまで切るのか。これは顎までなんです。顎まで必ず切る練習をします。これ多いのが、フィニッシュが高すぎる人が多いんですよ。高すぎる。もうここまで。 ここまでしか打ってない。それだと、打ちは全く強くならないです。顎まで、顎まで毎回切るように素振りをします。それでちょっと余談になるんだけど、これは、あの、例えば打ち込み台、タイヤだったり色々するじゃない。そのタイヤの高さも、自分と同じ高さだったら、これ高すぎるんですよ。どうしたってこういう打ちになっちゃう。高すぎる。 じゃなくて自分の身長よりも10センチ低い打ち込み台タイヤを打つとしっかり手も伸びてうまく当たる打ちが強くなりますそれで3つ目に大切なことはこれは小学生中学生だとまだ難しいかもしれないんだけど意識だけしてください話だけ聞いてくれたらいいですそれは1拍子の素振りをするってことなんです 1拍子って何って思うかもしんないもしくは先生が結構言ってるかもしんないんだけど実際にやるとどういうことかっていうといきます上げて下げてを1でやるのが1拍子なんです1でやるのが1拍子反対は2拍子って言われてて1212これが2拍子です34これが2拍子の素振り1拍子の素振りは1 1 1 1 1 1 1しかないんですよだから1拍子なんですだからこの辺が結構剣道が変わっていくポイントになるんだけどもし手の握りもそのままここの形も変えないで肩を使って1拍子で触れるようになってきたら小学生中学生とかもしできるんだったらめちゃくちゃ強くなると思います。 それで4番目に大事なことは手と足の連動なんですこれがやっぱりね素振りやっててすごく難しいと思うんだけど大切にしたいところだよねこれはレベルによって足の使い方は素振りで2種類あると思ってくださいまずは初心者レベル初心者レベルは振りかぶったところもうちょっと両手ね振りかぶったところから振り下ろすと同時に右足を一歩出す振りかぶったところから右足を一歩出す振り下ろす時に出す振り下ろす時に出すこれが 初心者レベルの素振りです。これ何をやってるかというと、危険体の一致をやってるんです。振り下ろす時に足を踏み込むっていう危険体の 練習一致の練習をしてますそれでレベルが上がってきたら上手になってきたら1拍子の素振りっていうのをやっていきますそれはこう構えてって足の前へ出た左足を引きつけたこの中に手の上下を入れてるんです1拍子でわかるかな難しいよ構えてて右足出ましたその中に手の上下を入れて当たる時に左足を引きつけるいきますよ右足出た 振りかぶった振り下ろす時に一緒に左足を引きつける1拍子の素振りですよねこれは何の練習してるかっていうとあれ危険体一致じゃないじゃないって思ってる人多いと思うんだけどこれはいつ使う足かっていうと王子技なんですよ王子技例えば返し道の時に右足出して受けた引きつける時左足を引きつける時に打つ この足なんですよね。という風に素振りには2種類の足がある。どっちやってもらってもいいと思います。大事なことはレベルによって使い分けたらいいと思うんだけど、とにかく手と足を何としても合わせる、連動するんだっていうところですよね。これができたらだいぶ素振りも楽しくなってきます。そして引きつける時もちょっと僕今足怪我しててできないんだけど、鋭く引きつける。鋭く引きつける。鋭く引きつける。っていう感じです。 そして5番目はこれもフィニッシュした時なんだけどフィニッシュした時の この腕肘の伸ばし方なんですこれね結構ね肘が痛い剣道肘これ痛いって人も多いと思うんですけどこの間もねメールいただきましたちょっと紹介しますねえこんばんは35歳男です地元の県友会で指導をしています剣道肘テニス肘に悩まされています悩まされている学生はたくさんいると思いますのでぜひ動画でアドバイス休まなきゃダメだよとか病院に行きなとか動画にしてもらえませんでしたありがとうございますこういうふうにいただいてましてこれに関しては僕もどっちか なってずっと悩んでたでしょこれもこの間ね読んでたらあったんですよ「えー、剣道日本2019年の7月号」ちょっとだけ読ませてくださいね、えー、これはもちろん、えー、阪神八段林邦夫先生の、えー、文章なんですけどちょっとだけ読ませてくださいこれまでは腕を十分に伸ばしなさい打ち切った素振りをしなさいと指導するのが一般的である腕を十分に伸ばして打つことは肘を痛めることとなるテニス肘や野球肘はフォロースルーで振り切ることで肘の障害が発生するつまり 伸ばしきっては良くないのであるそこで肘は伸ばしきらないでやや曲げたまま固定し小指と薬指そして中指を瞬時に締める握り締めることで手首が伸びるので手首を伸ばせ肘を十分に伸ばせという指導は肘を痛めるから戒めなければならないということでねこれ言ってるのは最後手を締めると 手に伸びるよでもここを締めるから伸びるんだけど伸びきりはしないよってこと言ってんだよねほんと勉強になりましたそれでやっぱり怖いのは素振りをねやってて 肘が痛いとかそれこそ手首が痛いとか僕も痛かったんですよ最初痛かったのだからその痛いままがむしゃらに本数を重ねるっていうのはもうそれ一番きついきついっていうかもう辛いし苦しいし楽しくないと思うのねだから僕みたいにこう軽い木刀を使ってみたりとかたまには手刀でやってみたりとか振り方そのものを少し研究してみてもう細く長くできるようにやっていきたいですよね。